我是神经内科的秦医生。我的朋友思思昨天起夜的时候，突然眼前一黑，倒在地上，半天才缓过来。那么，为什么我们起床的时候容易眼前发黑、头昏不舒服呢？生理情况下，当人体由平卧转为站立的时候，会有五百到一千毫升的血液下降至下肢和腹腔内。这个时候，一般会有自主神经功能兴奋，收缩外周的血管，维持头部的血供。但是如果我们 体位改变过快，或者因为年纪大了、高血压等其他情况导致血管弹性变差，这种反馈调节的机制就会受损，那么头部的血供就会跟不上来，导致头昏眼花、眼前发黑的情况出现。所以，我们站起来的动作要慢一点。我的朋友思思最近总是头昏，怀疑自己贫血了，医生说测个血常规就知道了。那么血常规上。 要看什么指标才知道自己是否有贫血呢？血常规中反映贫血最重要的三个指标就是红细胞的绝对值、红细胞压积和血红蛋白，其中血红蛋白最为重要。成年男性低于一百二十克每升，女性低于一百一十克每升，这个时候就可以诊断贫血。我的朋友思思去医院看病，医生开了化验单。 结果要求他第二天空腹再来抽血检查。那么为什么抽血需要空腹呢？因为临床检验项目的正常参考值范围是由健康人在清晨空腹抽血统计而来，只有我们处于同样的条件抽血的时候，才能对比正常的参考值。所以建议思思一定要晚上八点之后不吃不喝，第二天早上十点之前抽血，结果才最为准确。 我的朋友思思去医院检测甲状腺功能，饿得头昏眼花去抽血，结果医生说这个指标不需要空腹。那么到底哪些指标需要空腹，哪些指标不需要呢？需要我们空腹抽血的主要指标有血糖、血脂、肝功能、肾功能等；不需要空腹抽血的主要有甲状腺功能、肿瘤标记物、血型、凝血功能。 血常规等，所以对于思思这样需要检测甲状腺功能的患者来说，是不需要空腹抽血的哦。我们一般要求患者晚上八点钟之后就不吃不喝，第二天早上八到十点钟抽血，就算是空腹抽血。 那么有一些患者呢，就会觉得很疑惑，是不是我从早上开始不吃不喝，晚上八九点钟抽血也算是空腹呢？其实不是的，因为有一些血液中的指标不仅仅受到食物的影响，还会受到情绪、运动、激素分泌的影响，所以说并不是单纯饿十二个小时就是空腹。哦。了解更多医学科普知识，请大家关注我。